Короче, всем привет, ребят. Сегодня я вам расскажу, что же делать, если вы стример на Твиче. Вот. Отличный совет для стримеров. Вот, короче. Сначала мы скачиваем вот такой вот файлик. Вот. Короче, ребят, когда мы скачали этот файлик, берем и открываем его. Вот. И тут у нас вот такая вот херня, смотрите. Берем, вводим пароль. Все. Вот, и у нас все обратно разблокируется. Ну, точнее, не разблокируется, но это просто это такие вот читы на, на Twitch. Вот, и у тебя будет вообще миллион подписчиков, если ты их скачаешь, вот. Поэтому всем советую. А, еще вот забыл. Нужно еще вот так вот сделать. Да. Всем пока!